여길 바꿔으 好了吗？ <laughs> 情亲像一阵风，来无影去无踪。 整个夏天，想和你环。 呀爱，呀定呀